Ciao a tutti! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence che si chiama Pure Nude Makeup Natural Finish No Makeup Fill, quindi dovrebbe essere un fondotinta che non si vede. Il colore che ho io è il 30 Pure Honey, eh, quantità 30 ml, il prezzo è di 4,99 euro l'erogatore è a pompetta, è questo qui, e dato che io questo l'ho completamente finito, è anche bello leggero, vi mostro lo swatch. intanto devo dire che mantiene le promesse perché effettivamente è un fondotinta eh, non make up feel quindi che non si vede il problema principale è che comunque sia ha una coprenza bassa ma davvero bassa quindi va bene per uniformare magari il tono della pelle il colorito però finisce lì quindi è un fondotinta che consiglio eh, soprattutto a chi, ha, a chi non ha imperfezioni da coprire, a chi non ha discromie troppo evidenti oppure di applicare prima sotto il correttore e poi dopo sopra il fondotinta che però va a uniformare senza fare spessore e comunque sia tende a come dire lasciare proprio un velo leggerissimo di colore copertura è davvero bassa la confezione che non ve l'ho mostrata è questa ok quindi per chi non ama il fondotinta coprente oppure per quelli che non vogliono che si vedano sulla pelle è sicuramente valido io però sono un amante dei fondotinta dalla coprenza abbastanza alta e soprattutto che eh, uniformino bene la pelle quindi questo non mi piace per questo però va molto a gusti Ehm, cosa che però invece ho notato è che sulla mia pelle mista tende a lucidarmela davvero velocemente, quindi è un fondotinta leggero, ehm, non, non, non copre tanto, però comunque sia unge la pelle e si vedono la cosa brutta è che sulla zona T vedi proprio lì si vedono purtroppo gli stacchi di colore quindi il colore che si sposta e per questo che non mi è piaciuto più di tanto quindi lo consiglio nel caso voleste provarlo, visto anche il prezzo comunque accettabile da testare, a chi ha una pelle da normale a secca e soprattutto per chi non ha tante imperfezioni o discromie da coprire.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 Alla prossima, ciao!